Hai Allah Akankah sampai umur kami datang di bulan Ramadhan? Apakah kau izinkan umur kami sampai datangnya bulan suci Ramadhan, Ya Rab? Andai kau masih panjangkan umur kami untuk menikmati kenikmatan bulan suci Ramadhan. Izinkan kami sebagai hamba yang beribadah kepadamu yang taat kepadamu menghidupkan malam-malam Ramadan dengan dia mulai kami dengan membaca Al-Quran dengan berfikir kepadamu Ya Allah betapa sayangnya engkau Ya Rab engkau lah pemilik alam semesta ini Ya Allah kami berharap besar kepadamu akan datangnya bulan Ramadan kami dapat menikmati bulan Ramadan dengan mengais pahala dan ibadah di sisimu Ya Allah